tiktoker niginani qilamiz mazza qilib yashash aha e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz <coughs> niginani nima uchun qildingiz biz endi o'qituvchi bo'lib ishlaymiz да <laughs> ah, anaqa nimaga bunaqa qilyapsiz deb sizga aytgan edim tilga olmagandingiz <laughs> yo'q ah, albatta tilga olmaganingiz keyin keyin mana shu bugun har bir tiktokerni qilish uchun e, shoira past nimalar qildingiz ko'rsatuvda yaxshigina qildim aha judayam uyat qo'ydim menimcha xursand bo'ldingiz qo'ydim xo'sh tiktok yaxshi bo'ldimi yomonmi nima deb o'ylaysiz tushunarli balki va burxon aka sizni munosabatingiz mana ko'rgin man qanaqa narsalar qilganman <laughs> birinchidan va ikkinchidan hali fikrimni tugatganim yo'q adam smitni gapi bor ya'ni sizga qay darajada ta'sirini o'tkazdi mana shunaqa mhm. tushunarli xohlasalaringiz kesib tashlaysizlar menga ruxsat berasizlar shoshib turgan joyim rahmat katta sog' bo'linglar Bonamurni qilamiz marhamat. Men qildirmaganman. Bundan xabarimiz bor. Unaqa ko'p emas. Nimadan keyin o'zgardi? Burun qilinsa. Menimcha qulay sizga. Sizga qay darajada ta'sirini o'tkazdi bu? Tushunarli. Nigina singari yig'lata oldimi TikTok yopilgani? Uh, <laughs> tiktok mana shunday tiktok ham e, ham e, e, tiktok A bermagan bo'lardim umuman to'liq qarshiman chunki 99.9% qarshiman tili tizgi tizgi siz bizga siz yoki siz 99.9% qarshiman Rahmat katta. Tarbiyaviy narsa olish kerak, to'g'rimi? TikTok <laughs> Laju. Endi hammani o'zini yo'nalishi bor. Sizni yo'nalishingiz qanday? Meniki har xil. aktyorskiy ukam riskiy ukam riskiy singllarim riskiy ashula riskiy aha bonamurni ham balki bugun qilarmiz fikringiz qanday Riski. Nima uchun? Riski. Aha, tushunarli. Men aytmoqchi bo'lgan haligi gapda, ya'ni menimcha o'sha mana demak birma bir qilamiz bonamur nigina ham balki bugun qilarmiz iloji bormi yo'q yo'q yo'q men bugun ko'ylakdamanda onam ko'rib turgan bo'lsa-da onamga aytib beraman onam og'riqli bo'lsa ham aytaman bu yoshlarni qo'yish kerak o'shanda hammasi o'zini yo'lini topadi bu yoshlarni qo'yish kerak hech kimni biz qattiq qilmoqchi emasmiz yosh tiktokerlarni blogerlarni <laughs> vaynerlarni ham balki bugun qilarmiz asosiy maqsadimiz <laughs> va bu e, e, va e, ochig'i men kelganimdan afsuslanyapman